मैं एन वाई ब्रेकर आज तक हर एक गेम में सिर्फ हारता ही आया हूँ फ्री फायर में पबजी में कॉल ऑफ ड्यूटी में ग्रैनी तक में लेकिन अब मुझे पता चल गया मैं किस गेम के लायक हूँ जानना चाहते हो अच्छा चलता